šta reći. Šta reći koju posluku parati i kome, prije svega. Pozdrav svima. Evo mene jedan live nakon već malo dužeg vremena. Dakle, nisam se javljao live od izbora. Imam jedno pitanje. Moral proći ambasanac i kad doći tobe? To tobe u smislu da nije 1011. godina. Da nije srednji vijek, dark ages, middle ages, vitezovi, princeze i ostalo. Da je godina Haman 2017. I da su nam konačno, evo, stavili recycle binove ovdje promijenili su nam kontejnere. Šta reći? Šta reći? Da li biti pokušat biti normalan, evro, evropejac, evropski čovjek, pa reći, dobro je, Viš? Viš? malo bolje razmisliš, jedna Švedska, koja je, kažu, jedna napredna evropska zemlja, pa eto, kaže, svake godine uveze koliko stotina tona organskog otpada uveze, pazi uveze, oni se bave se. Uvoze ljudi kore od banana. Uvoze ljudi sa gorivi otpad. Ne mogu da me što ne ubije. Uvoze ljudi sa gorivi otpad. Zašto? Zato što su napravili sistem po kojim se reciklažom pravi glavni energent za pokretanje svih ovih uređaja, a to je električna energija. Ljudi prave, sagaraju organski otpad, prave električnu energiju i prodaju je po veoma, veoma niskim cijenama. Međutim, pitanje je da li će ikada prosječan bosanac doći to obi reći da je recyclobin dobra stvar prije 10 godina kad su postali, ne, to jest nisu postali, nego su editovali ove klasične recycle binove, postavili im samo drugačiji poklopac, napisali staklo, papir, plastika i ostali otpad. Nije prošlo ni pola godine kad su svi postali, sve jedan je postao ostali otpad, zato što prošćom do 18 ne može od dobe da postoji stvar koja se zove reciklaža, da postoji stvar koja se zove ušteda, prije svega da postoji stvar koja se zove jebeni 21. vijek. E, Što možemo očekivati od ovih novih kontejnera? Naravno, prvo ne morate staviti bicikla unutra, su dosta manji, ne morate razlupati Ford Focusa pa staviti unutra jer je ne more Ford Focus stati u četiri ona kamo li ona jedan šta možemo očekivati možemo očekivati ili da gradska vlast skonta se ne mre to desiti da smo džabe krećili i da se svi ti u rekordnom roku isto koji 609 talgo garnitura pošalju u Turskoj pod paskom. Za Boga ljud koriste i vi mi ne znamo. Mi smo zaostali, mi smo debili, mi ne znamo. I to je bilo s talgom, tako je. Tri garniture su ostale tu, a ovi su ostali, odšli, iznajemljeni, Republici Turskoj da Republika Turska koristi nešto što je plaćao 54 miliona maraka. Kad smo već kod tako vozova, čisto lokomotive. A, ovo je pitanje za željnice federacije, Tesla i Ercegovine, čisto lokomotive. Talgo 350 lokomotiva mora da ide u Talgo garnituri. Mora. Kraj. Bez toga imate samo Ferrarija koji koristi shit kao gorivo. Pa ni shit ne koristi gorivo, idemo dalje. Anyways, pitanje ostaje, ostaje da li će, da li ikada prošćan Bosanac Hercegovac koji nazove Hoš, možda doći do obe. Može li? Sudeći po pogledima koje dobijam iz automobila koji prolaze iza mojih leđa, boga mi, teško. Boga mi, teško, teško ćeš ti prostorom u stanci Hercegovicu objasniti. Ako hoćeš da uđeš u autobus, levat, plat, kartu. Ako hoćeš da baciš smeće, ako imaš kesu, baci je u zatopljenu kantu. 2016. godina. Mi hoćemo Evropu. Hoćemo mi u kurac hrast na novu Evropu. Kurac hrast i mi hoćemo ne u Evropu. Ha. Sudeći po rezultatima prošlih lokalnih izbora, u kurac ćemo mi, a ne u Evropu sudeći po tome kako se kako smo se odnosili prema recycle binovima koji je grad postavio prije 10 godina u kurac ćemo mi, a nebo Evropu da veta kaže ima veta dobro pamće koje seže malo dalje u prošlost koje kaže jebenga, pokušali smo mi više puta da se evropeiziramo, da budemo normalni, da budemo ovako, da budemo onako. Međutim, što se dešava? Ništa se ne može uraditi dok se u, ljud, u glavama ljudi, ovim tikvama, ne promijeni nešto. Ne promijeni se svijest da ste u jebenoj 2016. haman 2017. godini. Dvije hiljade godina je prošlo od one nulte godine u kojoj se veliki broj ljudi trenutno nalazi u kojoj kad dođe ima kartonsku kutiju on je baci u crni kontejner na kojem jebeno piše ostali otpad ostali otpad ne tvoja kutija ne ostali otpad vam postoji na kojem piše papirni otpad momčina, papir. Znaš, tam piše, na onom piše, papirni otpad, ispod toga piše šta da, možeš misli koji, možeš misli koliki smo mi debili da nam na kantama piše šta ćemo baciti unutra. Na kanti. Na jebenoj kanti. Da, da. Ono što mi nemamo, a to nam desperately treba u ovoj prokletoj državi je kanta, da ako mi crkne baterija na, na laptopu, ako mi crkne baterija na telefonu, da je mogu sigurno odložiti. Da mogu sigurno da ne trošim izolir traku, da ne trošim materne kese. I da bateriju koju sam platio puno, znači puno sam platio bateriju, da ne mogu sigurno da je odložim, da ne mislim oće lubiti nekoga sutra. Ali nismo mi kriv damre, nismo mi ljudi koji, ja koji snimam ovaj video, ja nisam kriv, ba zato, nisam. Nisam. Ja prokleto hoću, ja sam prokleto godinama, godinama jebeni, jebeno smeće baco u četiri različita kontejnera, ljudi me gledaju kod sam, ko sam smrsa pao jebote. A sve hoćemo u Evropu. Kurac mi moj hoćemo, a ne u Evropu. Ne važno zakon o, zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima. Ja volio da se implementira sutra, ali ne mreš ti to. Ja kad sam vidio proceduru koju, koju taj isti zakon treba da prođe, procedura kaže, ovo je natrat, natrat, natrat zakona koji će otići pred gradsko vijeće, pa će ga gradsko vijeće poslati nazad, pa će ga ovi zakopati jedno tri mjeseca, pa ga odkopaju nazad, helikopter nazad, onda će ga poslati federalnom parlamentu koji će vratiti na tu istu agenciju, ta će ista agencija poslati u državnom parlamentu i taj državni parlament, ako usvoji, usvojio je. Kraj. Do tada, koliko stotina miliona mraka da se ovaj jebeni narod drži, koliko stotina miliona maraka neko jebe. Hoćemo Evropu kurac moj mi hoćemo ne Evropu. Nema šanse, brate. Brate, nema, nema, mi možemo ući u Evropsku uniju sutra. Za deset minuta. Ja sad kad izađem iz bazina, mi moramo biti u Evropskoj uniji. Ovdje. Nikad nećemo biti. Znaš. Nećemo, nema šanse. Nema šanse. Nema šanse. nema šanse dok klevat klevat uzme baci baci potisnu ploču od 300, ne znam da li 300 ima potisnu ploču, ne znam, ne, ne razumijem se u auta, ali ja, da Bog da, da ima Bosanac bi ga bacio u, u, u otpad za staklo. Kao ljudi treba da se, da se, da se, da se skontamo u glava, nisi više, ne živiš više u srednjem vijeku, ne živiš. Živiš u Bosni i Hercegovini. I državi koja je po tehnologiji, brate, jedno, reći ćemo, jako, jako, jako osvješteni država. Izuzetno osvješteni država. Ti ne možeš više vidjeti. Ja, ja, ja, ja ne mogu da, da, da, da, da se sjetim. U životu ne mogu da se sjetim kad sam golfa dvicu vidio ba na ulici. Ne mogu da se sjetim jednostavno ne mogu da sjetim kad sam Golfa 2 vidio na cesti. Renault, Audi, Peugeot, Golf 6 Passat, Golf 5 Twingo, eno jedno Golfa 2-ce, eno jedno Golfa 2-ce, ide ulicom raspada se. Nije problem u tome, damne, može se otići u Ameriku, nije problem. Imigracija je normalna stvar. Eto, vidi se šta se je desilo ljudima koji, sa, sa ljudima koji su migrirali. Eto, vidjelo se jutros natpis na, na, na školi jednoj u, u Švedskoj. A nije problem migrirati. Znaš, nije problem, bjež, nije fazon bježati od problema, fazon je problem pokušati riješiti. Mislim, kako, naravno, kako. Ne možeš ti ići uokoli ljude lupa tu glavu, što od me govorit, baci, baci kesu u, u kantu za plastični otpad. Nije to, mislim, jest fazor, možeš ti preko kreva, uzmeš like na što odsvaš ga, možda lik na što odsa tebe, šta ćemo onda? Ne znam, ne. mnogo smo se mi uljuljali u vlastitoj nesvijesti, da bi uopšte skontali da nam nije dobro. Po svemu sudeći to mogu da kažu i rezultati prošlih lokalnih izbora gdje su opet pobjedili isti ljudi isti potpuno ljudi i ovaj jedan, ovaj jedan put shout out za Zencu brate, satrali ste, satrali ste vlast u Zenci, svaka vam dala a ovaj novi načelnik da Bog da da Bog da da i on ne postane koji svi ostali. Ja mu želim ja mu želim prije svega puno, puno, puno, puno lijepe lijep, puno, puno lijepih onaj, trenutaka u kampanji. Znači u kampanji sad kad je on gradonačelnik ja mislim da će Zenica lijepo da procveta. Ja prvi, prvi stavka broj jedan gospodine načelniče, gradonačelniče, reci kako hoćeš, Arcalor Metal. Pa, onom indijskom pokvarnjaku, znači, ili oduze dozvolu za rad, ili ga natjerat da državno regulirane filtere postavlja u fabriku i da ih mijenja svakih tri mjeseca. A metalna industrija je izuzetno zajebana kad kreni da se kad kreni onaj toksični otpad da se izbacuje tako gradonačelniče Arcelor Mittal broj 1 inače da ne bi bila Bosna i Hercegovina druga a ne treća na svijet po smrtnosti od toksičnih isparavanja Ha! etapą